这家 M P 三公司在巅峰时期却突然放弃了自己的爆款产品，毅然转型进入手机行业。这家公司的创始人三次隐退，又在最关键的时刻回归公司力挽狂澜。他靠个人魅力吸引了无数狂热粉丝，也为口无遮拦饱受批评。你没猜错，他就是大名鼎鼎的黄章，这家公司就是魅族。提到魅族，你会想到什么？ 失业和有难，九何围观；无法拨打幺二零，还是鼎鼎大名的中国乔布斯。要想上一次听到魅族，还是二零一八年十六次的惊鸿一瞥。一转眼四年过去了，再次听到魅族，却是因为收购传闻。回顾魅族过去接近二十年的历史，可以说是民营消费电子企业转型的典范。作为当年内地 M P 三老大，魅族早在二零零七年就布局智能手机领域。 既在智能手机蓝海市场的竞争中收获过高光时刻，也在竞争进入白热化阶段掉队。在 Counterpoint 最新的中国智能手机市场份额统计中，已经连续六个季度不见魅族的身影。我是小夫，这期视频我想聊聊我记忆中的魅族，尤其是2006到2011年这五年间，魅族是如何从国产 MP3 成功转型成智能手机霸的。第一次听说魅族这个品牌。 还是在遥远的二零零六年，那时候的魅族只是众多国产 MP3 中的一员。那年的国产 MP3 还处于野蛮生长的状态，昂达、台电、纽曼、蓝魔、OPPO 在当时都还只是耳熟能详的 MP3 品牌。其中让我印象最为深刻的有三家：索爱、OPPO 和魅族。索爱靠着碰瓷索尼立信的命名和超级女声代言，获得了不小的曝光度。 而 OPPO 靠着寒风广告和接近 Apple 的名字，也吸引了不少偶像剧观众。而那时候的魅族 M6 靠着与众不同的触摸操纵、广为好评的音质和致敬 Apple 的设计，也获得了不少年轻人的信赖。用户体验这个词放在今天早就被厂商用烂了，然而在当时，在一众消费电子产品中，只有魅族才真正理解了什么叫做用户体验。 不少魅族的死忠粉都是通过魅族 M6 这款 MP3 成为煤油的。还记得当年魅族 MP3 投放的广告，大多是标榜用了某某款芯片，有多好的音质。与一众拼价格的国产 MP3 相比，宛如鹤立鸡群。我还记得当时魅族 M6 的售价非常的自信，总要比其他国产 MP3 贵上不少。二零零七年，在国产 MP3 全面转向大屏视频播放器的时候，魅族反其道而行。 推出了屏幕只有一点五英寸的小屏 MP3，魅族 M3。我还曾经遇到过在 M3 上看电影的勇士，佩服，实在是佩服。魅族 MP3 的火爆在一定程度上也离不开魅族论坛。魅族在成立之初就开通了魅族 BBS。黄章另一个更为大众熟知的名字 Jone，就是来自于他在魅族论坛上的用户名。那时候的黄章长期活跃在魅族论坛。 非常重视用户意见，每天花大量时间发帖、回帖与用户互动，不少帖子都能看到 J One 的回帖，甚至后来不少关于信息的爆料也都来自于黄章自己在论坛中的帖子。那时的黄章还很谦逊，与后期频频发布暴论的 J One 相比，简直判若两人。魅族这种根植于粉丝、通过论坛与网友互动的魅族模式，也深深的影响到了手机和 PC 行业。 开设用户论坛，甚至成了后来手机和 PC 品牌营销的必修课。当然了，这种模式也孕育出了不少脑残粉，比如现在的水军、海军、空投生等。早在2006年，黄章就通过魅族论坛透露，魅族正在开发一款代号 Mini One 的手机，也就是后来的 M8。那时候的魅族还只是一个拥有几十名员工的 m p 3三公司。 对手机的设计和研发几乎可以说是一窍不通。据传，M8 最初的设计方案是一款搭载键盘的手机，而随着2007年夏天苹果发布初代 iPhone，魅族决定转而采用类似 iPhone 的无键盘加触摸屏设计。M8 的研发困难重重。2007年的时候，安卓系统还处于开发阶段，塞班也还没有支持触摸屏。第一代 iPhone 既不支持 3G，又不能更换铃声。 甚至连第三方应用都没有，小米还只是一种口感普通的粗粮。那时候，智能手机的代名词还是 Windows Mobile。然而，十五美元每台的授权费用让魅族望而却步，只能转而使用价格更低的 Windows E 6.0。魅族 M8 的开发难度远不是今天手机厂商买个 SoC 装个安卓系统能比的。魅族需要自行开发包括电话、短信在内的各种应用。 当年的魅族还只是个员工不到一百人的小厂，M8 能够最终研发出来，简直就是奇迹。二零零八年底，魅族 M8 横空出世，各项规格直指 iPhone，不光内存、处理器和屏幕分辨率远超当时的 iPhone 和 iPhone 3G，甚至还破天荒地集成了 WiFi 功能。由于迟迟拿不到入网许可，魅族 M8 最初只能以公测机的名义进行销售。 我还记得当时《微型计算机杂志》对魅族 M8 给予了非常高的评价。不夸张地说，魅族 M8 是中国大陆智能手机历史中的一个里程碑，也为内地智能手机拉开了序幕。M8 的 UI 界面和人机交互在当年远超一众 Windows Mobile 手机，仅次于 iOS。即使在今天看来，M8 UI 的诸多亮点依然是其他厂商没能做到的。 不知道是不是受到了魅族的启发，同为 MP3 品牌的 OPPO 也在2008年进入手机行业。不过 OPPO 的策略比较保守，采用的是联发科的山寨机方案。2009年初，拿到入网许可证的魅族终于发布了正式版 M8。受限于当时的政策原因，M8 正式版屏蔽了 WiFi 功能。考虑到不少发烧友对 WiFi 的需求，公测版仍旧以擦边球的方式进行销售。 M 八这一卖就是两年多，两千零几年的事儿。手机的迭代还不像现在半年一更新，一个型号销售两三年都是再正常不过的事情。据说魅族 M 八推出仅两个月，销量就达到了十万台。从营销上来说，魅族 M 八无疑是成功的，但是作为一款产品来看就很难讲了。随着 M 八的大面积上市，设计上的不成熟导致的各种问题就渐渐暴露出来了。 触摸屏失灵、信号问题、电池快速掉电、disk 丢失等各种大大小小的软硬件问题比比皆是。软件问题可以通过刷机解决，但是硬件上的设计缺陷就无解了。微型计算机在2009年8月下期发布了一篇名为《国产第一手机神话破灭：魅族 M8 深陷公测门》的文章，引起部分魅族粉丝强烈不满，遂大规模涌入微型计算机论坛进行声讨。 通过网站时光机还能一窥当年的战况。现在看来，这也算是早期的饭圈行为了。由于 M8 小问题不断，魅族在2009年9月推出了优化电路设计的 M8SE，并为在保修期内屏幕失灵的 M8 用户免费更换新机。非触摸屏故障的 M8 也可以通过补差价换机。不得不说，魅族对煤油还是挺厚道的。 M8 因为设计过于接近 iPhone，被乔布斯指责抄袭，不得不于2010年10月停产。好在两个月之后，魅族 M9 就上市了。只不过这次，魅族转为押宝安卓。死磕苹果在现在看来只是一句被用烂了的营销用语，但是在当年，魅族 M9 实现了真正意义上的与 iPhone 死磕。M9 不光使用了与 iPhone 4相同分辨率的屏幕和同为512兆容量的内存。 甚至在 SOC 规格上还要略强于 iPhone 四。魅族 M 九发布的时候，还没改名 vivo 的步步高还在做 MTK 傻瓜机，OPPO 还在找小李子拍《盗梦空间》，而小米还只是一个专注于 MIUI 系统的软件开发团队。至于雷军和黄章之间的各种恩怨，那就是另一个故事了。十多年以后回望过去，魅族的成功不光靠着黄章与魅族的奋斗。 也搭上了历史进程的顺风车。黄章在二零零七年就早早看到了智能手机市场的潜力，又在二零一零年再次成功押宝安卓。要知道，二零一零年的时候，智能手机系统还是百家争鸣的年代，三星、All in、Tizen、诺基亚还想靠塞班 b e a l a 重现辉煌，微软也想靠着 Windows Phone 在智能手机市场分一杯羹，还有黑莓的 BlackBerry OS、惠普的 v e b OS。 稍有不慎就会一蹶不振，在如今看来，同时期的国产 P 三品牌中，转型成功的除了魅族，似乎也就只有 OPPO 了。